так прям, как будто это... Как будто это... Чё, как будто? Как будто прям, как будто прям... Чё, как будто? Как будто прям, как будто прям... сен сен кімсің сен қандайсың қандай екен қандай екен айтшы как будто мені мындай жазалаш үшін жаралғандайсың ғой шіркін өйтірбейші мақұл болды сен өйтірбейші сен білесің өзің кім екеніңді мен кіммін кіммін сен жеткен тупойсың тупой тупойсың еңіште егерде мен меміштер тупой емес болғанымда мен сенің жүзін алмақ емеспін мен как будто это мен саған тимеппін да как сен білесің ба сен өзің кім екеніңді сен шынында бар ғой сен ешексің ешек ешек егер де мен ешек болып отырған болсамшы сен кімсің айтамын ба сен деген ше ешектің эшектин катыны болосың уктуңбу өзүң баштадың ба diye bu diye kış geliversin be. Hüseyin diye bunun ayağı geliversin. Hak diye bunun başı geliversin. Egerim. Canım ne olur bilmiyorum. Yakacaklar güldürdü daha sorayım mı dedim. Var koyayım. Bir de ye. Otursana. Otursana. Son. урса тынчылыкпэ тынччылык эле кыскасычы экөөбүзм пранк тартабыз карантинде жөн жатпай давай пранк тартабыз э, кайдагы парк эй карантинде каякдагы парк эй каяктагы парк эй пранк дейм пранк эмне ал э өлүп кетсе кыскасы мындай да мен кухняда жай жумуш кылып атканмында мынтип жумуш кылып атсам мен сен келип туруп чачы тийесиңби <laughs> баяғыда есімде мен артынан келіп құшақтайын десем жаңағы қамыр жуырған менен башыма бердіргенін қойып қояйын ана қырак нұрбеке қой қой қой болмайды ұқсаң е соның пранкі қой әйгерім мен жұмысқа кеттім әйгерім тегі қоқыштар келіп тұр мен ишке алып келейінші е қаншада келесің кешке жуып келіп қаламын қараңғыда келіп да бұйырса анан ишке барғаннан иштегенде иштеп келсең эй телтеп кечке отырып тик токто кыздар карап карап пабжимди ойноп телтейіп кайра жетпейп калбаңы қой күтіп жатыр мен кеттім анда эй берші алып келші телефоныңды телефон неге алып кел алып кел мақұл мен бір екі сағатта келіп қаламын азыр тез эле мақұл тез эле урабыз келіп қаламыз қарап қойды мейлі телефон алып қойса екі сағатта келіп қаламын деп ойындарды удалить етіп салба мақұл ма сен ойынның маған не керегі бар мегабайтты түгетіп салба чык чык алейкум руслан русланбек аға алейкум ассалам қандайсыз қорқытпасың да кісіні не қылып отырасыз бұл жерде эгер жазып отырады дейсің нервті дарылап отырамын иә нервті дарылап отырамын Нені дарылап Ей, нерсти дейм, нерсти. Жолдан тозғанды деле сұрайды, гайрері деле сұрайды. Жақсы, жақсы тарлап атасыз ба? Нұрды шындай өлчүн да. Азыр жақсы болып қалдым Нұрбек. Азыр, сонын азыр. Е, бірақ бұл демечи бұл ору өзі негізі жұғат дейді. Жұмаға да біреуден жұқса керек. Өзі негізі жұғысты дейді да. Bunun için. <laughs> ne oldu Руслан aka жана тиякта картошка сорттош койбойсузбу бозу бар бейди бар да барбы бар кеттик кеттикчи баса мен сага бир нерсе айтып коеюн эгерде мен жумуштан келген убакта мону баш кийимим оң жакты карап кала турган болсо маанайым жакшы болот ошол күнүчү а эгер монтип сол жакты карап кала турган болсом маанайым жок болот ошол күнү мага жакындабай эле койсоң деле болот эгерде сен жумуштан келгениңде менин эки колум могу жеримде отурган болсочу э, мага уруу ойноп өтсөң шапкаң каягыңда экен туу қой қой қой қолыңған айбай айлағайсың тамаша өлген тұрбаев нұрбек не болып кім өліп тұр карантин тағы бір ай ұзартып салышыптыр ушул эле эмне болуп кетти деп коем мен ане ушу ушунча деген эмнеси э продукту жок болду продукту ун түгөндү май түгөндү сахар жок туз жок акыркы унга нан жасаган нанды да түгөттүң го тур бара кокуш эсиңден карызга алып келбейсиңби ачкыдан өлөлүбү эмне болду ай кеттиңби оба мынакей мынобул көк чай ноун мынау кийим мынакей эки килос кум шекер но гречка 5 кило но варенье да, жанагы туз сахар но приправалар но бир кап ун жеп жата берем нотса менин кийимдерим бул о молодец сенин кийимдериң элдин баардыгы карантинге ызы чуу болуп продукт агылып жүрсө сен эмне кылдың өліп талып жазға киім алып алайын киім қымбаттап кетеді деп жеп жата беремін киімдеріңді ей сезім Arbeit gelenkt. салам достор албетте биздин каналга катталыңыздар жана биз менен оюңуздарды бөлүшүп биздин комментарийлерге ар кандай сунуштарыңыздар болсо жакшы ой пикирлериңиздер болсо калтырыңыздар биз сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз салам